Почитаем? Скорее, ребята! Нас уже заждались слова, в которых спрятаны الحروف المادية زاي ضمازو جيم فتحة ألف جا زوجا جيم ضمتين جن زجاج стекло زجاج стеклышко زجاج стекло عين فتحة جيم كسرة يا جي عجي نون ضمتين نون عجين тесто. عجين тесто. عجين عجين тесто. ميم فتحة عين سكون مع جيم ضمة واو جو مع جو نون ضمتين نون معجون паста معجون باستا معجون باستوشكا ميم ضمام حا كسرى يا حي محي طا ضمتين طن محيط أركيان محيط أركيان محيط океан океан страшный глубоченный широченный а там где-то на глубине красивый-красивый коралл марджан. شين فتحة سا ها فتحة ألف ها سحا با ضمتين بن سحاب облака над глубоченным, глубиненным, глубоченным океаном. Плывут красивые, пушистые, легкие-легкие, беленькие облачки, сахаб, облака. Можно на них смотреть, и придумывать, на какую фигуру похожа каждое облачко. Сахабун облака. Па фатха алиф па. Ха дамма вау ху. Па ху. Нун дамма тайни нун. Па ху нун. Мельница. طاحون ميلنيتسا طاحون ميلنيتسا طاحون ميلنيتسا خا فتحة ألف خا دال كسرة دي خا دي ميم ضمتين ميم خادم Слуга ходим, слуга ходим, слуга. Вот раньше у людей были рабы и слуги. Такие люди, которые выполняли домашние дела вместо хозяина. А у нас есть такие слуги, которых не нужно кормить, платить им за работу, которые не спорят с хозяином, ни на что не жалуются и могут работать в любое время суток. И всех хвала Аллаху. Хадимун, слуга. Хадим, слуга. Хадимун, слуга. را فتحة را خا كسرة ياخي راخي صاد ضمتين صن رخيص дешевый Рахис, он дешевый. Рахис, дешевый. Рахис, дешевый. Рахис. همزة فتحة أ خا ضمة واو خو أخو كاف فتحة ك أخوك твой брат أخوك твой брат أخوك أخوك твой брат Here, hey, hey, hey. Here, hey, hey. همزة فتحة قاف سكون أق دال فتحة ألف دا أقدا ميم ضمتين من أقدام ستوبي أقدام стопы أقدام стопы أقدام стопы قاف فتحة ق دال كسرة يا دي قدي ميم ضمتين من قديم قديم старый. قديم старый. قديم старый. قديم старый. ميم فتحة ميم سكون مم دال ضمة واو دو ممدو دال ضمتين دن ممدود ممدود протянутый ممدود протянутый ممدود протянутый ممدود протянутый را فتحة را ذال فتحة ألف ذا را ذا ذال ضمتين ذن را ذا ذن را ذا ذن دواجديك رذاذ دواجديك Sıraya zim. Lezi. Zel dannateyni zun. Lezizun. Вкусный. Ловив. Вкусный. Ловив. Вкусный. Ловив. ميم فتحة حا سكون مح ذال ضمة واو ذو محذو فا ضمتين فن محذوف удалённый вышвырнутый محذوف удаленный вышвырнутый محذوف محذوف محذوف تا ضمة را فتح ألف را ترى با ضمتين بن تراب تراب طويل تراب طويل تراب طويل تراب تراب طويل ح فتحة را كسرة يا ري حري قاف ضمتين قل حريق بجار حريق بجار حريق حريق حريق пожар. غين ضمنا غم را ضمنا واو رو غرو با ضمتين بن غروب زكعت غروب زكعت غروب غروب غروب زكعت زاي فتحة ألف زا همزة كسرائي زائي را ضمتين رن زائر посетитель гость زائر посетитель гость زائر زائر زائر тук-тук-тук Открывай быстрей. Кто там? Это я, сладкий шоколадный тортик. Заирунь, заирунь, заирунь. Мим фатхама. Зайки строя зи, мази. Даль дун, дун. Добавка. Мазид, добавка. там. Мазид. Добавка пришла. Еще один сладкий шоколадный тортик. М-м-м! Как я люблю добавку. Мазидун. Добавка. Мазидун. Добавка. Мазидун. Добавка. نون ضما نو زاي ضما واو زو نزو لام ضمتين لن نزول سبوسك نزول سبوسك طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب طب نزول سبوسك واو كسراوي همزة فتحة ألف آه. We are Mim Bammatayni Mun We are Mun Дружная мирная жизнь We are Mun Дружная мирная жизнь We are Mun We are Mun We are Mun We are мирная, дружная жизнь в согласии и гармонии. Ба фатхаба, хамза кесроя и ба и син бомматайни сун да и сун несчастный да и сун несчастный страдалец. Баисун, Баисун, Баисун, Баис, несчастный. ميم فتحة فا سكون مف همزة ضمة واو أو مف أو دال ضمتين دن مفقود пораженный в сердце. Мафудун, пораженный в сердце. Мафудун, пораженный в сердце. Мафудун, мафудун, мафудун. Мафуд. مفقود كاف كسرة كي سين فتحة ألف سا كيسا همزة ضمتين أن كيساء одежда كيساء одежда كيساء одежда كيساء كيساء كيساء ميم فتحة ما شين كسرة يا سي ماشي را ضمتين رن مسير Езда, движение. Мессир, езда, движение. Мессирун, мессирун, мессирун, мессирун. Мессир, езда, движение. كاف ضماكو شين ضما واو سو كوسو فا ضمتين فن كسوف Затмение солнца. Кусуфун. Затмение солнца. Затмение луны и солнца из знамений Аллаха. Кусуфун. Кусуфун. Кусуфун. Затмение солнца. را فتحة ر شين فتحة ألف شا راشا شين ضمتين شن رشاش برغيزجي رشاش برغيزجي رشاش برغيزجي رشاش رشاش رشاش برغيزجي أها فتحاها شين كسرايا شي هشي ميم ضمتين من هشيم сухая трава, сухие растения. Хашимун. Сухая трава, сухие, сухие растения. Хашимун. هشيم هشيم ميم ف... ميم فتحة كاف سكون مك شين ضمة واو شو مكشوف فا ضمتين فن مكشوف مكشوف مكشوف أبقريطي مكشوف مكشوف مكشوف التقريبي همزة فتحة صاد سكون أص واو فتحة ألف و أص و تا ضمتين دن أصوات звуки, голоса. Асватун. Звуки, голоса. Асватун. Асватун. Асватун. Асватун. Асватун. الأصوات غلصة طا فتح ألف طا واو ضمة واو طاو سين ضمتين سن طاووس طاوين طاووس павлин طاووس павлин طاووس طاووس تا فتحة لام سكون تل واو كسرية وي تلوي نون ضمتين نون تلوين раскрашивание تلوين تلوين تلوين تلوين раскрашивание تلوين <laughs>